Hola, que tal amigos? Soy Daniel Sánchez y en esta ocasión les traigo, en esta ocasión me dieron ganas de hacer un video tutorial en el cual les enseñaré mi todo en uno de Windows 7, eh, en el cual se encuentran todas las versiones desde 32 y 64 bits. Eh, lo primero que tienen que hacer es a ir a mi blog, el cual va a estar en la descripción del video. Se llama para PC y demás .blogspot.com eh, aquí encontrarán muchas eh, muchas utilidades para su PC encontrarán programas, juegos, películas, entre otros que estaré subiendo más adelante bueno, clicamos en eh, la ventanita de programa y nos desplegarán muchos programas en el cual estará la última versión de Office 2013 un todo en uno igual 32 y 64 bits Está el Dreamweaver, el cual utilizo para mis diseños web y otras cosas. Está el Photoshop CS6, última versión. Bueno, nos, enfocaremos en el Office 2000, en el, perdón, en el Windows 7, todo en uno. Aquí se despliega la página. Eh, bajamos, en el cual aquí vemos los requisitos. Aquí están los requisitos y le damos aquí para que vean que está todo, mira, todo en uno. Eh, 2010 y eso bueno aquí tienen las dos opciones de descarga la que ustedes prefieran aquí tienen el torrent el torrent para descargarlo por un torrent y aquí tienen todas las partes hay seis partes de hay seis partes cada parte pesa 700 megas no pesa mucho si lo bajan con el internet download manager bueno después una vez bajado lo, lo pueden quemar en un DVD o quemarlo, o y, perdón, instalarlo en una USB de 4 gigas o 8 gigas Yo lo tengo en una de 4 GB. Lo instalé con un programa llamado Yumi. que me funciona perfectamente. Ustedes pueden, pueden ejecutarlo con, pueden utilizarlo con Diamond Tool o con quemarlo en un DVD o en una USB. Bueno amigos, creo que esto ha sido todo. No se olviden visitar mi video, visitar mi canal, suscribirse. Si les funciona perfectamente, aunque yo sé que les va a funcionar. Chao, hasta la próxima.